Pues bien, vamos a invitar, vamos a invitar ya al profeta Vicenzo Él esta tarde va a compartir la palabra con nosotros. Aleluya. Y vamos a escuchar la palabra, hermanos. En toda casa y en toda fiesta hay risas y hay lágrimas. Hay risas y hay lágrimas, hermanos. Estando aquí el viernes, estuvo compartiendo, fue una palabra hermosísima bella, todos los que estamos aquí, cuando llega a casa le anuncian al profeta que su mamá ha muerto. Que su mamá ha muerto. Ayer la enterraron. ¿La enterraron ayer? Sí. Ayer la enterraron. Y nos condolemos con él, nos condolemos. Hemos conocido a su mamá, estuvo allí cuando estuvimos nosotros y pudimos saludarla, abrazarla y estuvo allí todos los días que estuvimos, ¿no? A Dios no le sorprende nada, a nosotros nos sorprenden las cosas, pero a Dios nada le sorprende, Él está al tanto de todo. Pero sí ruego, por favor, que en esta tarde oremos por Él y que Dios bendiga su vida, su palabra, pero también traiga consuelo y paz a su corazón. Y con fe y con poder, así ocurre muchas veces a los siervos de Dios. Se dice como los payasos, ¿verdad? Tienes que salir a dar una cara alegre y contenta y por dentro hay lágrimas y hay dolor. Pero tenemos que salir. Tenemos que salir a compartir la palabra pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Muchos pastores que estamos aquí nunca hubiéramos subido a predicar muchas veces si hubiéramos predicado de nosotros. Estábamos doloridos, estábamos golpeados, pero nunca subimos a predicar de nosotros, predicamos de Cristo. Él está en el trono, sentado, victorioso, a Él sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén, aleluya. Así que vamos a orar, extiende tu mano de bendición. Padre, en nombre de Jesús, Señor, oramos por tu siervo, Señor. Oramos también por María Pía, Señor. Por los niños, por su papá, por su hermano. oramos, Dios mío, Señor, que esa paz que viene de lo alto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y guarda nuestros corazones, vengan esta tarde sobre él, Señor, y él con poder, con unción, como está compartiendo en estos días, Señor, pueda llevarlos a un nivel mayor, pueda llevarnos, Dios mío, Señor, a tus secretos, pueda llevarnos, Señor, a eso que tú tienes y quieres para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Eh, veramente non è facile fare la volontà di Dio. De verdad que no es fácil hacer la voluntad de Dios. Sempre quando c'è una grande benedizione, siempre cuando hay una gran bendición, ci sono anche grandi attacchi, grandi difficoltà. También hay grandes ataques, gran dificultad. E molte volte come pastori eh, dobbiamo essere come dei guerrieri. Y muchas veces como pastores tenemos que ser como los guerreros che sapendo che c'è una guerra da combattere, que sabiendo que hay una guerra por combatir, non possono guardare indietro. non possiamo mirar atrás. Non possiamo pensare alle cose eh, che umane che ci legano. Eh, no podemos pensar a las cosas humanas que nos unen. Ma dobbiamo concentrarci su quello che è il regno di Dio. però nos tenemos que concentrar en, eh, en aquello que es el reino de Dios. Io so che questi giorni saranno giorni di grande benedizione. eh, y eso que estos días han sido días de grande bendición. No soltanto porque è un aniversario. No solamente porque es un aniversario, ma perché sono state predicate delle parole importanti sino porque también eh, han sido predicadas palabras muy importantes che han toccato la vita di persone. que han tocado la vida de personas. e produrranno una trasformazione nel regno di Dio. Y va a van, una transformación en el reino de Quanti sono stati qui nei giorni passati? Alza la tua mano. ¿Cuántos han estado aquí en los días Avete ricevuto benedizioni? A ricevuto recibido Quella benedizione non è soltanto una benedizione. Esa bendición no es solamente una bendición. ma è un cambiamento, una trasformazione. Ma in realtà è un cambio, una trasformazione. Perché produce qualcosa che vi rende persone diverse. Perché produce algo che los rinde persone diferentes. E molte volte questo eh, ci costringe a fare delle scelte difficili. E molte volte questo nos obbliga eh, obliga a hacer elezioni difficili. Perché c'è da un lato il regno di Dio. Perché da una parte sta il regno di Dio. Dall'altra parte ci sono gli affetti. E dall'altra parte stanno gli affetti. Ma cuando noi abbiamo lo sguardo fisso su Gesù, mm, pero cuando nosotros tenemos la mirada fija en Jesús, Sappiamo che prima di ogni cosa viene il regno di Dio. Sabemos que antes que cualquier cosa viene el reino de Dios. E venerdì abbiamo parlato della gloria, vi ricordate? El viernes hemos hablado de la gloria, ¿se recuerdan? Abbiamo parlato di che cos'è la gloria di Dio. Hemos hablado de qué es la gloria de Dios E come questa gloria deve vivere nella vita di ognuno di noi. y cómo esta gloria tiene que vivir en la vida de cada uno de nosotros. Abbiamo visto che la nostra vita non è un caso, Eh, hemos visto que nuestra vida no es una casualidad. ma prima della nostra nascita Mm, ma antes de nuestro nacimiento, Dio ha fatto un programma per- su di noi. Dios ya había hecho un programa sobre nosotros. Perché vuole renderci uno strumento per manifestare la sua gloria. Porque quiere eh, eh, eh, como un instrumento para manifestar su gloria. Amen. Amen. Ieri mattina abbiamo avuto un incontro con i leader. Ayer por la mañana hemos tenido un encuentro con los líderes. E siamo entrati nella profondità que es la paternidad. Y hemos entrado en profundidad sobre el tema que es la paternidad. Abbiamo hablado de ser dei figli espirituales. Hemos hablado sobre lo que es ser hijos espirituales. E come esto sea importante para manifestar la gloria de Dio. Y, y cómo esto sea importante para manifestar la gloria de Dios. Pero esta sera hablaremos de qualcosa di molto importante. Pero en esta noche vamos a hablar de algo muy importante. de la restitución. Vamos a hablar de la restitución. Per fede conquistere, conquisteremo regni. Por fe conquistaremos reinos. Praticheremo giustizia. Hicieron justicia. Alcanzeremo promessa. Alcanzaremos promesas. La prima parte di questo versetto. La primera parte de este versículo. Tiene una grande promessa. Tiene una gran promesa. È la promessa della restituzione. Es la, pro, es la promesa de la restitución. Che cos'è questa restituzione? Che ¿Qué es esta restitución? Tutto quello che il diavolo ti ha rubato. Es todo aquello que el diablo te ha robado. Tutto quello che tu hai perso a causa del tuo peccato. Es todo aquello que has perdido a causa de tu pecado. Tutto quello che ti è successo a causa del mondo. Es todo aquello que te ha sucedido a causa del mundo. Questa sera c'è una grande notizia. En esta noche hay una gran noticia. Che tu lo puoi riottenere. Que tú lo puedes reobtener. Que Dios te lo puede con te lo devolver con intereses E questo è primo regno da Y este es tu primer reino de, conquistar. Molti han perso familia. Muchos han perdido familia. Molti hanno perso nelle finanze. Muchos han perdido en las finanzas. Molti hanno perso lavori. Muchos han perdido trabajos. Molti han perso chiamate, ministeri. Muchos han perdido llamados y ministerios. Ma questa sera c'è una notizia importante. Pero en esta noche hay una noticia importante. Tu puoi ottenere la restituzione di tutte le cose. Tú puedes obtener la restitución de todas estas cosas. Con gli interessi. Con intereses. Amén. Amén. ¿Lo voy? ¿Lo quieres? Allora guarda la persona che è a fianco a te. Entonces mira la persona que está eh, al lado tuyo. E digli questa sera io capirò. E dile esta sera yo entenderé. Come ottenere la restituzione. Cómo obtener la restitución. Di quello che il diavolo mi ha rubato. De lo que el diablo me ha robado. Amen. Amen. Leggiamo 1 Samuele capitolo 30. Leemos en 1 Samuel capítulo 30. Dal versetto 1 al versetto 19. del verso, del verso, versículo 1 al verso 19. Y la palabra de Dios dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Nebeg y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban perdón, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las, dos mujeres de David, Ainoam y Jereditá y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de él perdón, pero, todo el pueblo estaba en amargura de almas, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abatear acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los, y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dijeron, y le dieron pan y comió. Y le dieron de beber agua. Le, dijeron también le, dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una melecita y me dejó mi amo y me dijo mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nebeg que es la de los Cereteos y de Judá, y al Nebeg de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú esa, esa tropa? Y él dijo, Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo, y asimismo libertó a David sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de, las, y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Amén. David recuperó todo. David recuperó todo. Ma in più aveva un bottino. Pero eh, además tenía un botín. Porque no soltanto c'era quello que queste persone avevano rubato a Davide, eh? Porque no solamente tenía las cosas que estas personas habían robado a David, ma anche quelle che avevano rubato nel paese dei Filistei. ma también esas cosas que habían robado en el país de los filisteos. Si tu continúas a leggere la historia. Si tú continúas a leer la historia, vedi que questo botín fue chiamato el botín de Davide. ve- eh, verás que este botín fue, fue llamado el botín de David. Che cosa stiamo cercando di dire questa sera? ¿Qué estamos tratando de decir en esta noche? Immagina la scena. Imagínate la escena. Davide scende a combattere contro il, il popolo di Israele. Eh, David descendió a combatir contra el pueblo de Israel. Era scappato da Saul Eh, había escapado de Saúl ed era ehm, ospitato da questo re filisteo. E era hospedado por este rey filisteo. E quindi questo re scese a combattere contro Israele. E entonces questo re eh, combatió en contra Israel. E disse Davide mi devi seguire. E le dice David me debes de seguir. E Davide con tutto l'esercito partì insieme con questo re. E David con tutto suo esercito partì a, a seguir a este re. Ma quando arrivarono alla battaglia. Pero cuando llegaron a la batalla. Tutti gli altri principi dei filistei. Todos los otros príncipes príncipes de los filisteos. Dice, e che ci fa qua Davide? Eh, decían, ¿qué hace aquí David? Questo è quello che ha ucciso il gigante. Eh, a que, eh, es, él es el, el, que ha matado al gigante. Non lo vogliamo. No lo queremos. Cacciamolo via. Echémoslo fuera. E quindi lui fu cacciato da questa battaglia. Y entonces él fue echado fuera de esta batalla. Immaginate la sofferenza che portava Davide nel cuore. Imagínense el sufrimiento que llevaba David en el corazón. L'unico desiderio di Davide era quello di combattere per il suo Signore. El único deseo de David era de combatir por su Señor. Ma successe che fu cacciato, non gli fu permesso. Pero sucedió que fue echado, que no le fue permitido. E quando arrivò a casa? Y cuando llegó a casa? Trovò tutto bruciato. Encontró todo quemado. Non c'erano più le mogli. No, no estaban más sus mujeres. Non c'erano più i figli. No estaban más sus hijos. Non c'era più da mangiare. No había más de comer. Non c'era più niente. No había más nada. Immaginate la situazione. Imaginen la situazione. E questo passa molte volte nella vita di cristiana. Y esto sucede varias veces en la vida cristiana. Y cuando tú estás sirviendo al Señor, ¿eh? que cuando tú estás sirviendo al Señor, un cierto punto te accorgi que si brucia a ti. a un cierto punto te das cuenta que todo lo que está a tu alrededor se quema. Tutto insieme. Todo junto. Arrivano problemi da ogni lato. Eh, llegan problemas de todos los lados. Problemas de la familia. Problemas de la familia. Problemas finanziari. Problemas financieros. Problemas en la chiesa. Problemas en la iglesia. Problemas de ogni lato. Problemas de cada lado. E allora come ha potuto Davide recuperare tutto quello che il diavolo gli aveva tolto? E entonces cómo David pudo recuperar todo aquello que el diablo le había robado? E come noi possiamo recuperare tutto quello che il diavolo ci toglie? Y cómo nosotros podemos recuperar todo aquello que el diablo nos roba? Perché sapete, il diavolo è malvagio. Porque saben, el diablo es malvado. Ed è venuto per rubare, uccidere e distruggere. Y ha venido para robar, matar y destruir. E quindi lui non soltanto eh, ti, ti, offenderá. De, de, consecuencia, Él non solamente ti ofenderá, ma cercherà di distruggerti. Mas tratará de destruirte. Ma c'è una grande notizia. Pero hay una gran noticia. Che Dio è con noi, amen. Que Dios está con nosotros, amén. E se con noi, chi sarà contro di noi? Y si Dios está con nosotros, ¿quién está contra, contra nosotros? E anche se la situación tipo può sembrare impossibile, aunque si cada situación te pueda parecer imposible, Dio può operar en manera soprannaturale. Dios puede obrar en manera sobrenatural. Dio può restaurar la tua famiglia. Dios puede restaurar tu familia. Dio può restaurare il tuo matrimonio. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dio può restaurare le tue finanze. Dios puede restaurar tus finanzas. Dio può restaurare ogni cosa che il diavolo ti ha rubato. Dios puede restaurar cada cosa que el diablo te ha robado. Perché lui è l'onnipotente, amén. Porque él es el omnipotente. Amén. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Allora fa un applauso a Gesù. Entonces dale un aplauso al Señor. Nel capitolo 28 di Deuteronomio? E nel capitolo 28 de, de Deuteronomio? Si parla di due montagne. Si parla di due montagne. Quella della benedizione e quella della maledizione. Aquella della benedizione e aquella della maldizione. Però nel capitolo 30 si parla di un'altra cosa. Pero en el 30 se habla de otra cosa. Si dice che se ci pentiamo dei nostri errori. Se dice que si nos arrepentimos de nuestros errores. Allora Dio ci restituirà le cose che ci sono state tolte. Entonces Dios nos regresará las cosas que nos han sido quitadas. E questo è scritto anche in secondo Cronache capitolo 7, il verso 14, se lo possiamo leggere. Segunda de Crónicas 7.14. 7.14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No solamente soltanto perdona il tuo peccato, no solamente Dios perdona tu pecado, ma guarisce anche la terra. Mas también eh, sana la tierra. Cioè tutto quello che è la tua proprietà. Eh, quiere decir que todo aquello que es de tu propiedad. Todo el lugar donde tú vives. Todo, aquel, eh, todo donde tú vives. Donde está la tu familia. Donde está tu familia. Donde está la tu casa. Donde está tu casa. Donde está tu trabajo. Dios andrá a restaurar. Dios irá a restaurar. Però c'è una cosa che deve succedere. Pero hay una cosa que tiene que Che suceder. bisogna tornare indietro dalle vie malvagie. Que hay que regresar de las vías malvadas. Perché? ¿Por qué? Perché attraverso i nostri errori Porque por medio de nuestros errores noi diamo opportunità al diavolo nosotros damos oportunidades al diablo di rubarci le cose. de robarnos las cosas. Davide aveva dato un'opportunità al diavolo. David le había dado una al diablo. Perché era sceso a combattere contro il popolo di Israele. Perché había descendido a combattere en, contra del popolo di de Israel. E quindi il diavolo approfittò di questa opportunità. Entonces el diablo se aprovechó de esta oportunidad. E creò problemi a Davide. Y creó de problemas a David. Ma la Bibbia dice Pero la palabra de Dios dice che se noi torniamo indietro, que si nosotros regresamos hacia atrás, allora Dio ci restituirà ogni cosa. entonces Dios nos regresará cada cosa. E Dio non ha permesso che Davide potesse arrivare alla fine del suo peccato. E Entonces Dios no permitió que David llegara al final de su pecado. E molte volte quando tu vuoi sbagliare, Dio non te lo può permettere. Muchas veces cuando tú te quieres equivocar, Dios no te lo puede permitir. Ti va a fermare prima. Te, te frena antes. De modo que tu no puoi sbagliare. De modo tal que tu no puedas equivocarte. E molte volte tu dici perché non, non va così, perché le cose vanno male. E muchas veces tu te preguntas, ¿por qué las cosas van mal? E invece è Dio che ti sta fermando. E in realtà è Dio che ti sta frenando. Per evitare che tu ti fai ancora più male. Para evitar que tú todavía te hagas aún más mal. Per questo la Bibbia dice. Por eso la Biblia dice. Che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. Por eso la Biblia dice que todo ayuda para bien a aquellos que aman a Anche le cose negative. También las cosas negativas. Vanno per il tuo bene. Siempre van para tu bien. Anche quello che successe a Davide. Aquello que ha sucedido a David. Era per il suo bene. era para su bien. Porque no permite a David de sbagliare contra el pueblo de Israel. Porque no permitió a David de equivocarse con el pueblo de Israel. Amén. Amén. ¿Me estás siguiendo? Me están siguiendo. Dios te ama. Dios te ama. Y no vuole que tu sbagli. Y no quiere que tú te, que tú te equivoques. Per questo te frena. Por eso te frena. Per te mete mette en el camino. Por eso te pone obstáculos en el camino. Porque estás caminando sobre una vía sbagliata. Porque estás caminando sobre la el camino es equivocado Mas te ti accorgi, ti fermi. Pero si te das cuenta y te frenas E indietro dalle tue vie malvagie. y regresas de tus caminos malvados, Allora Dio ti restituirà entonces Dios te va a regresar, a restituir o te compenserà o te convencerá di tutto quello che il diavolo ti ha rubato. de todo aquello que el diablo te ha robado. Lo dice anche in Joel capítulo 2, verso 25 y 26. Lo dice también en Joel capítulo 2, versículos 25 y 26. Joel 2, 25 y 26 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta, hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén el il popolo non sarà mai più vergognato. El pueblo no será más avergonzado. dios non permetterà che tu sarai più in vergogna. Dios no permitirá más que tú seas, estés en vergüenza. si tu torni indietro dalle tue vie malvagie, Si tú regresas de tus caminos malvados, dios sarà con te. Dios estará contigo. Amen. Amén. E come riuscì ad ottenere la restituzione Davide? ¿Y cómo ha podido obtener la restitución David? La prima cosa che fece Davide, Davide perdonò. La prima la primer cosa que David hizo es perdonar. Quando lui arrivò nel campo, Cuando él llegó al campo, dove era la sua città, donde estaba su ciudad, e tutto era bruciato, todo estaba quemado, chiedevano ucciderlo. Lo volevano uccidere. Lo querían matar. Chi è che voleva ucciderlo? ¿Quién es que quería matarlo? I suoi amici, Sus amigos, le persone che gli erano più vicine. las personas que tenía más cerca. Le persone che lui aveva aiutato nella grotta di Adulam. Las personas que él había ayudado en la, en la gruta de Adulam. Persone che lui aveva tirato fuori dai problemi economici. Personas que habían tirado fuera por problemas económicos. Persone che lui aveva aiutato ad uscire fuori dai problemi familiari. Personas que él había ayudado a salir fuera de problemas familiares. Persone a cui lui aveva dato una visione, uno scopo. Personas a las cuales él le había dado una visión. Erano proprio quelli che volevano ucciderlo. Era, eran ellos mismos que querían matarlo. È proprio quando capitano queste cose. Y es, en ese momento que cuando suceden estas cosas, Cosa succede? ¿qué sucede? Che proprio le persone que tú estás ayudando, quelle que tú estás facendo del bene, Que justamente esas personas a las cuales tú estás ayudando, esas personas que le estás haciendo el bien, sono quelle che ti ricambiano con el mal. son aquellas que te recambian, que te dan el mal. Molte volte succede questo. Muchas veces sucede esto. Tu aiuti una persona. Tú ayudas una persona. Ma appena ti giri. Pero apenas te giras. Una coltellata dietro le spalle. Una, una cuchillada dietro las espaldas. Stanno nascendo questi nuovi personaggi. Están naciendo estos nuevos personajes. Il Caiuda. Caiuda. El Cayuda. Che l'unione di Caino e di Giuda. Ah, che è l'unione di Caino e di Giuda. El Cayuda. <laughs> Non so se succede in Spagna, ma in Italia succede così. es, cajudas. Es ok. Por la Gracias. in <laughs> Italia succede così. En Italia sucede así. Que tú muchas veces fai il bene e ti ricambiano con el mal. Que tú muchas veces haces el bien y te devuelven el mal. E lo stesso sucedió a Davide. Y lo mismo sucedió a David. Le aveva aiutati di tutte le maniere. los había ayudado en todas las formas. Y e adesso volevano ucciderlo. Pero el resto los quería, lo querían matar. Proprio il momento in cui dovevano essere più, si dovevano stringere a Davide. Eh. Justo en el momento en el cual tenían que acercarse más a David. Perché c'era un problema, dovevano sostenere Davide. Eh. Porque había un problema y lo tenían que sostener. Invece erano contro di lui. E invece estaban en contra de él. E si misero ad essere parte del problema. Y e se, pusieron a formar parte de ese problema. Ieri de della paternità. Ayer hablábamos de la paternidad. Parliamo del comandamento. Y hablábamos del mandamiento. Ama il tuo prossimo come te stesso. A, ama, ama tu prójimo como a ti mismo. E vediamo che il nostro prossimo è il nostro padre spirituale. Y, vemos que nuestro prójimo es nuestro padre espiritual. Molte persone invece di amare il proprio prossimo. Eh, muchas personas personas en vez de amar a su prójimo, lo uccidono. Lo matan. Soprattutto nei momenti di difficoltà. Sobre todo en los momentos de dificultad. E questo come pastore è la cosa che più ci ferisce. Y esto como pastores es la cosa que más nos hiere. Que proprio le persone che più ti dovrebbero capire, que justamente las personas que más te deberían comprender, quelle che ti dovrebbero essere più vicine, aquellas personas que deberían estar más cerca, sono quelle che invece ti vogliono uccidere. Son aquellas que te quieren matar. Però Davide cosa fece? Pero David, ¿qué es lo que hizo? Non è che disse adesso vi uccido oppure quando ritorno vi ucciderò. No, no es que les dijo ahora los mato o mejor bueno cuando regreso los mato. Davide li perdonò. David los perdonó. E questo ci insegna una grande cosa. Y esto nos enseña una gran cosa. Se tu vuoi ottenere la restituzione delle tue cose, si tú quieres obtener la restitución de tus cosas, devi imparare a perdonare. Tienes que aprender a perdonar. Senza perdono non c'è benedizione. Sin perdón no hay bendición. Devi imparare a perdonare i tuoi genitori. Tienes que aprender a perdonar tus padres. Devi imparare a perdonare le persone che ti hanno fatto del male. Tienes que aprender a perdonar las personas que te han hecho daño. È molto facile perdonare una persona che non ci ha fatto niente. Es muy fácil perdonar una persona que no nos ha hecho nada. Il problema è perdonare le persone che ci hanno fatto molto male. El problema es perdonar las personas que nos han hecho mucho daño. E queste persone sono quelle della nostra famiglia. Y estas personas son las personas de nuestra familia. A Napoli esiste un proverbio. En Napoli existe un proverbio. que dice que i parenti sono come le scarpe. Que dice que los parientes son como los zapatos, como las zapatillas, bueno, los zapatos. Più sono strette, più ti fanno male. Cuanto más te aprietan, más te hacen daño. Ed è veramente così. Y es una, es una realidad. Le persone più ti sono vicine e più quello che ti fanno ti produce un dolore. Le persone quanto más están cercas, eh, aquello que hacen un, un, dolor más grande produce. E noi dobbiamo imparare a perdonare le persone. Nosotros tenemos que aprender a perdonar las personas. Perché se perdoniamo, Porque si perdonamos, Dio ci perdonerà. Dios nos perdonará. E quindi Davide perdonò queste persone. E eh, di conseguenza David perdonó personas. personas E Dio a David por lo que estaba pensando de hacer. Y Dios perdonó a David por aquello que estaba pensando de hacer. Amén. Amén. Y e quindi David iniziò a fortificarsi in Dio. Entonces David comenzó a fortalecerse en Dios. Fece la segunda cosa inteligente. Hizo una segunda cosa inteligente. Cercò forza in Dio. Buscó fuerzas en Dios. No cercò fuerza da un altro re. No buscó fuerzas en otro rey. no cercò la forza da un uomo. No buscó fuerzas de un hombre. no andò da Saul a dire Saul, ormai getto eh, la spugna, tiro la tovaglia. Eh, no fue a Saul y le dijo, bueno, tiro la toalla. No. No. Lui si fortificò in Dio. Él se fortaleció en el Señor. E nei momenti più difficili, en los momentos más difíciles, tu devi imparare ad avere forza da Dio. Tú tienes que aprender a obtener fuerzas de Dios. Porque Dios es la fuente de la nuestra fuerza. Porque Dios es la fuente de nuestras fuerzas. Y e que David se fortificó en Dios. Y entonces David se fortaleció en Dios. Y e fece una tercera cosa. E, e hizo una tercera cosa. cercó un compagno de preghiera. Buscó un compañero de oración. Chiamò il sacerdote Abiatar. E buscó al sacerdote Abiatar. Dice, vieni, consultiamo il Signore. E dijo, ven, consultiamo al Signore Una delle cose più importanti quando stiamo attraversando periodi difficili. Una de las cosas más importantes cuando estamos atravesando periodos È non essere soli. Es no estar solos. Quanto è brutto essere soli. che feo è estar solo. Per molto tempo, anche come ministri, io e mia moglie siamo stati soli. Por mucho tiempo, aún como ministros, eh, mi mujer y yo hemos estado solos. Ma c'è una forza quando siamo in una famiglia. Pero hay una fuerza cuando estamos en una familia. E anche se, quando siamo in momenti difficili, come può essere quello di un lutto. Eh, y aún cuando estamos en momentos difíciles, por ejemplo, como el momento de un luto. Possiamo trovare forza nella famiglia. Podemos encontrar fuerza en la familia. Aleluya. Amén. Davide cercò un compagno di preghiera. David buscó un compañero de oración. Non erano di quelli che lo volevano uccidere? No era de aquellos que lo querían matar. Non erano i Caiuda? No, non, er, non erano, no eran el Cajuda. Ma avevano persone che amavano Dio, c'erano persone che amavano Dio. Pero había personas que amaban a Dios. E quindi se vieni, intercediamo, preghiamo insieme. Entonces le decían, ven, eh, juntémonos, oremos juntos. Quando è un problema, vieni in chiesa. Cuando, hay un, cuando tienes un problema, ven a la iglesia. Cerca un compagno di preghiera. Busca un compañero de oración. Vai al gruppo di intercessione. Vas a, va, ve al gruppo di intercessione. Pregate per me, ho bisogno di aiuto. Ve al gruppo di intercessione e dile, orate, oren por mí, necesito ayuda. Perché la preghiera di due persone vale più di uno solo. la oración de dos personas vale más que la de uno solo. Porque la Biblia dice que se due si accordano. Perché la, la de di Dio dice que si dos se juntan. Cosa sucede? Che succede? Che Dio ti concede lo que stai chiedendo. Que Dios te concede lo que estás pidiendo. E questo ci dà una grande chiave, una grande benedizione. Y eso nos da una gran llave, una gran bendición. Che le nostre preghiere sono più forti. Che nuestras eh, oraciones son más fuertes. Quando facciamo parte di una famiglia. Cuando hacemos parte de una familia. Quando c'è qualcuno con cui possiamo pregare insieme. Cuando hay alguien con el cual podemos orar juntos. Quando c'è qualcuno con cui possiamo aprire il nostro cuore. Cuando hay alguien con el cual podemos abrir nuestro corazón. Quando facciamo parte di una chiesa. Cuando hacemos parte de una iglesia. Amén. Amén. Davide aveva capito questo. David había entendido esto. E quindi cercò la presenza di Dio. Y entonces él buscó la presencia de Dios. E cercò una cosa in particolare. Y buscó una cosa en particular. Una risposta. Una respuesta. Dio sempre ha una risposta. Dios siempre tiene una respuesta. Amen. Amen. Forse tu non puoi capire quello che sta succedendo nella tua casa. Capaz que tú no puedas entender lo que está sucediendo en tu casa. Forse non puoi capire quello che sta succedendo nella tua famiglia. No puedas entender lo que está sucediendo en tu familia. O nel tuo lavoro. En tu trabajo. O nelle tue finanze. En tus finanzas. Ma devi avere sempre chiara una cosa davanti a te. siempre tienes que tener clara una sola cosa delante de ti. Dio ha una risposta. Dios tiene una respuesta. Esiste una risposta. Existe una respuesta. Dio tiene la risposta per te. Dios tiene una respuesta para ti. Devi solo andare a prenderla. Tienes que ir solamente y tomarla. Perché dice la Bibbia cercate e troverete. Porque la palabra de Dios dice buscar y encontraréis. Esiste la soluzione. Existe una solución. Dios existe. Dios existe. E si manifesta. Y se manifiesta. E si può manifestare nella tua vita. puede manifestar en tu vida. Si può manifestare nella tu casa. Si puede manifestar en tu casa. Si può manifestare nella tua famiglia. Si puede manifestar en tu familia. Amén. Amén. E lo vuole fare. Y lo quiere hacer. <laughs> E Davide ricevette una parola speciale. Y David recibió una palabra especial. Ha ricevuto un rema. Recibió un rema. Sapete che cos'è un rema? ¿Saben qué es un rema? In greco per parola ci sono due termini. In eh, en, greco griego por palabras hay dos términos. Uno è logos. Uno es logos. E uno è rema. Y otro es rema. Y logos è la parola scritta. Eh, logos es la palabra escrita. Ma il rema è una parola spirituale. Pero el rema es una palabra espiritual. E quando tu leggi un versetto, quel versetto parla a te. Y cuando tú lees un versículo, ese versículo habla a ti. E quando vieni in chiesa, il pastore quando predica sembra che sta parlando proprio a te. Y cuando vienes a la iglesia, escuchas la palabra del pastor y parece que te hablará a ti. Quello è un rema. Eso es un rema. No es una palabra normal. No es una palabra normal. Es una respuesta que está viniendo de Dios. Es una respuesta que está viniendo de Dios. ¿Y cuando tú prendes un rema, y cuando tú tomas un rema, allora puedes usar este rema como un arma contra el enemigo? Entonces puedes utilizar este rema como un arma en contra del enemigo. Porque rema rema son las promesas de Dios Porque el rema son promesas de parte de Dios. Cuando Dios te fa una promesa la mantiene. Y cuando Dios hace una promesa la mantiene. Amén. Amén. Sapete en Efesini al capitolo 6? Saben, en, Efesios, en el capítulo 6, si parla dell'armatura del cristiano. se habla de la armadura del cristiano. Amén. Amén. E questa armatura ha tanti pezzi Y esta armadura tiene muchas partes. e la maggior parte dei pezzi sono di difesa. La, la mayor parte de, de las piezas son de defensa. Soltanto un pezzo serve anche per l'attacco. Solamente un, una parte sirve para atacar. La espada. La espada. E quando voi leggete... Y cuando vosotros leéis... E dice la espada dello spirito... Y dice la espada del espíritu... Que es la parola di Dio. Que es la palabra de Dios. La usa el término rema. Él usó el término rema. ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué significa esto? Que la espada di que que la espada de Dios es la palabra que tú has recibido de Dios. Es la palabra que tú has recibido de Dios. Me estás capendo? ¿Me estás entendiendo? Cuando viene en chiesa recibí una palabra da parte del pastor que predica, Cuando vienes a la iglesia recibes una palabra de parte del pastor que predica. Esto es un rema de Dios. Esto es un rema de Dios. Prende esta palabra con fe. Toma esta palabra con fe. es con fe tu conquistarás reinos. Y con fe tú conquistarás reinos. Quello que te ha sido tolto lo prenderás por fe. Aquello que te ha sido quitado lo, lo tomarás por fe. Porque tú has recibido ricevuto una promesa da parte de Dios. Porque tú has recibido una promesa de parte de Dios. Y e Dio lo que te dice lo mantiene. Y lo que Dios te dice lo mantiene. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Lo credi? Lo crees. Prendi questa parola come un rema questa sera. Toma esta palabra como un rema en esta noche. Aunque si il tuo matrimonio es finito, Dios lo puede restaurar. Aunque si tu matrimonio se terminó, Dios te lo puede restaurar. Aunque se sei in bancarrota finanziaria. aunque si estás en bancarrota financieramente. Dios può restituire ogni cosa. Dios te la puede restituir cada cosa. Mi è piaciuta molto la, la testimonianza del fratello del ristorante. Me ha gustado mucho el testimonio del hermano del restaurante. Che aveva problemi economici. Que tenía problemas económicos. Ma quando i pastori hanno pregato per lui. Mas cuando los pastores han orado por él. Hanno dichiarato un rema. Han, han declarado un rema. Hanno dichiarato una benedizione, una parola di benedizione. Han declarado una palabra de bendición. E sono arrivati 35.000 euro di cui aveva bisogno. Y, llegaron llegaron 35.000 euros de los cuales él necesitaba. Amén. Amen. Perché Dio opera in maniera soprannaturale. Porque Dios obra en manera sobrenatural. arma fabbricata contro di te potrà resistere. Ninguna arma fabricada en contra de ti se podrá resistir. Perché Dio è con te. Porque Dios está contigo. Amén. Amén. E guardate cosa succede. E miren che succede. Che Davide soltanto voleva recuperare le proprie cose. Che David solamente quería recuperar sus propias cosas. Aveva due mogli, le voleva recuperare. Tenía dos mujeres y dos esposas y quería recuperarlas. Aveva asini, bui, eh, animali. Tenía burros, animales y quería recuperarlos. Solo voleva recuperare il suo. Solo quería recuperar lo suyo. Pero Dios no soltanto gli ha restituito il suo, Pero Dios no solamente le restituyó lo que era suyo, ma gli ha restituito un grande bottino, mas en realidad le regresó un gran botín, Que fue llamado el bottino di Davide. que fue llamado el botín de David. E lo potete leggere a casa nel verso 26. Questo bottino era così grande Lo pueden leer en casa en el versículo 26. Este botín era así de grande Che quando lui ritornò, ritornò verso casa? Que cuando él regresó a casa, iniziò a fare regali a tutti gli anziani, a tutti i posti dove lui era stato. Cominciò a fare regali a tutti gli anziani, en tutti i luoghi dove lui había estado. E quando tu vivi un tempo di restituzione nella tua vita, Quando tu vives un tempo di restituzione in tua vita? Dio non soltanto ti dà quello che è stato perso, Dio non solamente ti regresa lo che ha sido perdido, ma te lo dà con gli interessi. Ma también te lo da con intereses. Di modo che tu possa fare regalo, regalo, regalo. De, de modo tal que tú puedas hacer regalo, regalo. E possa seminare per il regno di Y Dio. sembrar para el reino de Dios. Possa seminare per la Chiesa. Puedas sembrar para la iglesia. Perché Dio è un Dio che ci fa prosperare. Porque Dios es un Dios que nos hace prosperar. En el cuerpo, en el alma, En el espíritu. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Lui vuole que noi prosperiamo nella nuestra familia. Él quiere que prosperemos en nuestra familia. En nella nostra finanza. En nuestras finanzas. E sapete la prosperidad de Dios? Y saben que la prosperidad de Dios No es cuando tú no hay da mangiare e bussano alla porta. Y no es cuando tú no tienes para comer y te golpean la puerta. Sarà successo, vi è successo qualche volta. Seguramente les ha sucedido alguna vez, ¿verdad? Que avevate bisogno. necesidad. ¿Y qualcuno bussa la porta. ¿Y alguno golpeó la puerta. ¿Y arriva una busta de cibo. ¿Y llega una canasta de alimento. Vi è successo? ¿Les ha sucedido? Anche a me è A mí también me ha sucedido. E non una volta. Y no solamente una vez. Pero te digo una cosa, esta no es la prosperidad de Dios. Pero te digo una cosa, esta no es la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad de Dios que si tú tú lo que busca la puerta. es que seas tú hay que golpee la puerta Y e dai agli altri y le des a los otros. Amén. Aleluya. Dios te ha llamado ad ser próspero, benedetto. Dios te ha llamado a ser próspero, a ser bendecido. de modo che tu possa benedire gli altri. De modo tal que tú puedas bendecir a los otros. A quelli che hanno bisogno. A aquellos que tienen necesidad. Dio te restituirà ogni cosa. Dios te regresará cada cosa. E lo farà di modo che tu possa dare regali agli altri. Y lo hará de tal de tal manera que tú le puedas dar regalos a los demás. ¿Cuánto me piace Malaquía? ¿A, a cuánto le gusta Malaquía? È bellissimo Malachia. Es lindísimo Malachia! Perché da dà una promessa. Porque da una promesa Che quando tu darai la decima, que cuando tú darás los diezmos, Dio ti darà una benedizione così grande Dios te dará una bendición tan grande che non saprai cosa fare. que no sabrás qué hacer. E allora cosa ne devi fare? Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Regalo, regalo, regalo. regalo, regalo, regalos, regalo. regalos, <laughs> Benedici gli altri. Bendice los demás. Amén. Amén. Una volta stavamo in un periodo un po' difficile nella mia famiglia. Una, una vez nos encontrábamos en un periodo muy difícil en mi familia. E avevamo bisogno di una cosa inutile. Y <laughs> teníamos necesidad de una cosa que era inútil. Sapete, avevamo una lavastoviglie. Teníamos un lavavajillas. E questa lavastoviglie puzzava. Y esta lavavajillas tenía feo olor. E quindi ci, ci voleva un profumo per lavastoviglie. Y entonces se necesitaba un perfume para las lavavajillas. No so se lo sapete, ma esistono questi no, profumi. Non so se lo este- saben, pero existen estos perfumes para las lavavajillas. E quindi andammo al supermercato con mia moglie. Y entonces fuimos al supermercado con mi mujer. E iniziamo a vedere i prezzi. Y, comenzamos a mirar los precios. 5 euro, 7 euro. 5 euro, 7 euros. E chi ce li dà? E, eh, e chi non lo dà? Che cosa successe? Chi non lo dà? Che cosa è successo? Che, che ha succedito? Che il giorno dopo andamos a cargar el banco de alimentos, el banco alimentar. El día después hemos ido a cargar el banco de alimentos. Sapete, facciamo esta actividad con poveri da, da diversi anni. Eh, Saben, nosotros hacemos esta actividad con, con gente necesitada desde hace muchos años. Y, e quindi andiamo in un posto y e ci dan comida que eh, che poi noi distribuiamo ai poveri. Eh, nosotros vamos a un lugar en donde nos dan comidas que luego nosotros distribuimos a personas necesitadas. E il giorno dopo siamo stati in questo posto. E el día siguiente hemos ido a este lugar. Abbiamo caricato un camion. hemos cargado un camión. E quando siamo tornati a casa c'erano dei pacchi strani. Y cuando regresamos a casa había de paquetes extraños. Sette pacchi. Siete paquetes. Andiamo ad aprire questi pacchi. Eh, abrimos estos paquetes. Indovinate che cosa c'erano. Eh, y adivinen qué es lo que había. Dal banco alimentare non arrivano mai queste cose. Eh, en el banco de alimentos nunca llegan estas cosas. Può arrivare farina. Puede, venir eh, harina. Latte. Eh, leche. Di tutto. Todo. Tutto quello che sono alimenti. Todo aquello que sea alimento. Ma mai detersivi. Pero nunca detersivos. E abbiamo fatto un conto. Y hemos hecho una cuenta. Che Tutti quei profumi per la lavastoviglie. Que todos aquellos perfumes para lavavajillas. Erano sufficienti per 77 anni. Que eran suficientes para 77 años. <laughs> e quindi abbiamo iniziato a fare regalo, regalo, regalo. e y entonces comenzamos a hacer regalos, regalos, regalos. abbiamo chiamato pastori. Hemos llamado pastores. Venite, prendete. Vengan, vengan, tomen. Siempre hacemos facciamo Siempre hacemos eso. los ultimi anni lo estamos haciendo de una manera continuativa. En los últimos años lo estamos haciendo de una manera continua. Arriba tanto de quelle cose che noi non sappiamo dove metterle. Llegan tantas cosas que nosotros no sabemos dónde ponerlas. E regaliamo, regaliamo, regaliamo. Y regalamos, regalamos, regalamos. Perché estamos iniziando a vivere nella prosperità Porque estamos comenzando a vivir en la prosperidad de Dios. Dios te quiere restituir ogni cosa. Dios te quiere restituir cada cosa. Dios te quiere dar un botín. Dios te quiere dar un botín. ¿Lo voy? ¿Lo quieres? ¿Lo voy veramente? ¿Lo quieres de verdad? Il bottino Dio el botín de Dios es algo que te, que te dejará maravillado. Quando noi abbiamo una parola de, da parte di Dio, rema, Cuando nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, un rema, dobbiamo combattere. tenemos que combatir. Ieri abbiamo sentito il concerto ayer hemos escuchado el concierto e una delle canzoni più belle era Pelea y una de las canciones más bonitas de- pelea. e diceva ti devi mettere sulla linea e devi combattere. Y, y- y esta canción decía que te tienes que poner en la línea y combatir. Devi combattere per la tua famiglia. Tienes que combatir por tu familia. Devi combattere per la tua casa. Tienes que combatir por tu casa. E devi chiedere non soltanto quello che è tuo. Eh, no tienes que pedir solamente aquello que es tuo, tuyo. Ma anche un bottino. Sino también un botín. Perché Dio ha un bottino preparato per te. Porque Dios tiene un botín preparado para ti. C'è una storia molto famosa, fallo per il Signore e plazo, vai. Si le das un aplauso es para el Señor, amén. C'è una storia molto conosciuta? Hay una historia muy conocida. Di un pastore? De un pastor. Che si chiamava Lester Sumena. Che si chiama Lester Sumena. Ed era missionario nei paesi asiatici. Y era misionero en los países Immaginate che questo pastore una sera, mentre stava evangelizzando, evangelizzò un mago. Imagínense che una noche eh, pastore, mentre stava evangelizzando, evangelizzò un mago. E questo mago si convertì. Y este mago se convirtió. E lì iniziò una sessione di liberazione. Y ahí ha comenzado unas sesiones de liberación. E questo demone uscì fuori. Y, esto demonio eh, huyó fuera. Che cosa successe poi la notte? Che sucedió después la notte? che mentre il pastore stava dormendo, que mientras el pastor dormía, a un cierto punto si spalancarono le finestre. A, un cierto punto las ventanas se abrieron. E iniziò a soffiare un vento nella stanza. Y comenzó a soplar un viento en la habitación. Tutto andò sotto sopra. todo eh, se caía, todo se revolvía. E il letto che stava da un lato della stanza arrivò dall'altra parte della stanza. Y la cama que estaba en una parte de la habitación se ha ido a la otra parte de la habitación. E subito il pastore prese autorità. Y enseguida el pastor tomó autoridad. E disse nel nome di Jesús, fuera, Y dijo, en el nombre de Jesús, fuera. El demonio Y, los y eh, el demonio se fue. Pero dopo si guardò in giro Pero luego se miró a su alrededor e vide che il letto era arrivato dall'altra parte della stanza. y vio que la cama había llegado a la otra parte de la habitación. Dice, no, no va bien así. Y dijo, no, no está bien así. Demone, torna qua. Dijo, demonio, vuelve aquí. Riparte el letto al suo posto. Lleva la cama a la otra parte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dobbiamo chiedere restituzione. Tenemos que pedir restitución. Perché Dio ti ha promesso la restituzione. Porque Dios te ha, te ha prometido la restitución. Anche se ti può sembrare impossibile. Aunque si te parece imposible. Dio ti darà tutto quello che il diavolo ti Dios ha posto. te dará todo aquello que el diablo te ha robado. E un bottino anche. Y un botín también. Devi solo crederlo. Tienes solamente che creerlo. Immagina che questi amalekiti stavano facendo festa. Imagínate che questi amalequitas stavano facendo festa. Ah, siamo riusciti a distruggere Davide. Hemos logrado destruir a David. Abbiamo adesso tutto quello che aveva Davide. Ahora tenemos todo lo que él tenía. Abbiamo le sue mogli. Tenemos sus mujeres. Abbiamo i suoi animali. Tenemos sus animales. Abbiamo le sue finanze. Tenemos sus finanzas. E ridevano. Y reían. Ma ad un certo punto arrivò Davide. Pero a un cierto punto llegó David. E la festa si fermò per il diavolo. Y la fiesta se terminó para el diablo. E iniziò per i figli di Dio. Y comenzó para los hijos de Dios. Che ricevettero un bottino. Que recibieron este botín. Non soltanto ricevettero quello che gli avevano tolto. No solamente recibieron lo que le habían quitado. Ma qualcosa di grande. Mas algo más grande. E io voglio che questa sera tu possa ricevere. y yo quiero que en esta noche tú puedas recibir. Tutto quello che il diavolo ti ha rubato. Todo aquello que el diablo te ha robado. Amen. E allora vogliamo avere un momento per pregare, con il permesso dei pastori. Me gustaría tener un momento para orar con el permiso de los pastores. Se possiamo metterci in piedi. Si nos podemos poner de pie, por favor. E se qualcuno ci può accompagnare con la musica? Eh, se alguno, por, si alguno de los músicos puede acompañarnos con la música. Dio è qui. Dios está aquí. Non importa tutto quello che è successo. No importa todo lo que haya sucedido. Non importa il passato. No importa el pasado. Molte volte non possiamo cambiare il passato. Muchas veces no podemos cambiar el pasado. Però il presente e il futuro sì. Pero el presente y el futuro sí. E abbiamo un Dio che fa miracoli. Y tenemos un Dios que hace milagros. Allora vogliamo avere un momento per pregare. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para orar. Per chiedere a Dio la restituzione. Para pedirle a Dios la restitución. Di tutto quello che il diavolo ci ha tolto. De todo aquello que el diablo nos ha quitado. Forse tu stai vivendo momenti difficili nella tua famiglia. Capaz que tú estás viviendo momentos difíciles en tu familia. Porque el diablo vuole separare la tua famiglia. Porque el diablo quiere dividir tu familia. Dio ti può restituire la tu familia. Dios te puede restituir tu familia. Può essere che tu stai viviendo momenti finanziari terribili. Puede que tú estés viviendo momentos eh, financieros ter ter terribles. Il diavolo vuole distruggere le tue El diablo quiere destruir tus finanzas. Ma es qui questa sera. Pero Dios está aquí en esta noche. Per ristabilire la tu vida finanziaria. Para restablecer tu vida financiera. Può essere che tu stai soffrendo questa sera. Puede que tú estés sufriendo en esta noche. qualcosa che è Por algo que ha sucedido. Dios è qui. Dios está aquí. La sua mano es aquí. Su mano está aquí. Forse el diablo ha robado la tu salud Capaz que el diablo te haya robado la salud. Dios qui per guarirti. Dios está aquí para sanarte. E para farti diventare una testimonianza. Para hacer de ti un testimonio. de la sua gloria. De su gloria. Allora io ti voglio invitare a venire avanti. Io ti voglio invitare a che puedas passare adelante. Se tu vuoi ricevere preghiera. Se tu quieres recibir oración. Per ricevere la restituzione. Para recibir la restitución. Per ricevere tutto quello che il diavolo ti ha rubato. Para recibir todo aquello que el diablo te ha robado. Con gli interessi. Con intereses. Vieni avanti. Ven adelante. Perché qui c'è un Dio grande. Porque aquí hay un Dios grande. Dio vuole togliere. Dios quiere quitar. Ogni vergogna. Cada vergüenza. E dare nuova vita Y dar nueva vida. Nueva oportunidad. Nuevas oportunidades. Nuove possibilità. Nuevas posibilidades. Dio esiste. Dios existe. Ed è in questo luogo. Y está en este lugar. Ed è qui per te. Y está aquí para ti. Lui mandò la sua parola. Él ha mandado su palabra. Per guarirti questa sera. Para sanarte en esta Questa sera il rema di Dio è qui. E, eh, en esta noche el rema de Dios está aquí. E noi combatteremo nel nome di Gesù. Y nosotros combatiremos en el nombre de Dio ci restituirà ogni cosa cosa. Y Dios restituirá cada cosa. Perché ci ama. Perché nos ama. Dio ti ama. Dios te ama. Tienilo chiaro nel tuo cuore. Tenlo claro en tu corazón. lo claro dentro de ti Tenlo claro dentro de ti. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Lui è Dios sobrenatural. Es un Dios sobrenatural. Lui restaura las familias. Él restaura la familia. Lui resucita los muertos. Él resucita los muertos. Lui fa obras grandiosas. Él hace obras grandiosas. Fa delle nostre vite testimonianze gloriose. hace de nuestra vida testimonianzas gloriosas. Para gloria. Para su gloria. Que pastores? ci possono dar una mano a pregare. los pastores, por favor, nos puedan eh, e eh, possono andare avanti e pregare per la restituzione. Per la restituzione.